इसी कहते हैं ना देव पूजा देव पूजा गुरु तो सत्संग महाराज की है सचन आप सबका दोस्तों स्वागत कहते हैं देव पूजा अगर देव पूजा हम देवी देवताओं का पूजा नहीं करेंगे तो अपने रिव्यू भी हमें कृष्ण कैसे करें हमारा जो जीवन है हमारा काम काज है परिवार में और समाज में रहकर उनको हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो कहते हमारे जीवन में संस्कारों को अत्यधिक महत्व दिया गया देवी के लिए देवताओं के लिए देव पूजन और देवों की भारतीय संस्कृति के लिए जो संस्कृतों के साधने के लिए श्रेष्ठ सदाचार माना गया है वो ही समानता हमारा जन्म हमारी कार हमारा समूह हमारी वाणी पर असर होता है इसलिए हमारी देवी देवताओं की पद्धति ये पूजनीय है और उन्हें हम सब कुछ दिया है सब प्रणाम करें पूजा करें उनका और इनके जो अंधकार को नष्ट कर देते हैं शांति प्रदान करते हैं इसीलिए देव कृपा प्रमुख लोगों को तरीके से भगवान की हम आर समाज देव दर्शन प्राणायाम दैनिक सेवा आदि करके इनकी सेवा परिक्रमा और पद्धति से अतः प्रत्यक्ष प्रमाणित होकर वैज्ञानिक महत्व का अर्थ दिया गया है इसलिए हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं भगवान ने देवी देवताओं ने रीत रिवाज बना दिया इसलिए हम भगवान की दैनिक सेवा को रोज़मर्रा की दिनचर्या में अच्छे मच्छे अच्छे भाव से करें मन आपका शांत है तो पूजा स्वयं न करें और पूजा करने के समय हंसकरा कर मुस्करा कर उनको प्रसन्न कर अपनी जीवन में दैवीय शक्ति लाए और अपनी मन को प्रसन्न करें देव मंदिर के राम रसायन पदार्थ बदलता है जो ध्वनि कर शंखनाद भेड़ों और बस स्थल की सुदृढ़ करते हैं ये मंदिर में बहुत ही वातावरण का प्रभाव करता है बीमारियों होता इलाज है इसलिए क्योंकि ध्वनि को तलवों की टकराने की ध्वनि से ही हमारी ध्वनि आवाज़ निकलती है दीप सर को नंगे पैरों से प्रतिमा करने से एक प्रेशर के साथ लाभ प्राप्त होती है देव प्रतिमा सालग्राम चरणों के लिए करने से तुलसी दल चरण लेने से साथ ही भगवान के नृत्य एवं नैवेद्य करने से उसकी देव पूजा होती है इसलिए हमने आपको देव पूजा का अर्थ बताया और समझाया बोलो सभी देव